Defuma, defuma tu essa casa de nosso Senhor Defuma, defuma tu essa casa de nosso Senhor Leva pras ondas De alma defumador, essa casa de nosso Senhor. De Defuma, defumador, essa casa de nosso Senhor. Leva pra do alma, uma pra que possa estar. Leva pra do alma. Poxa, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade,